Χειρομοβίδα, χειρομοβίδα, στάνταρ. Α, βγάζει μια φωτογραφία, κατάλαβε. Έφυγε ο Προμοβίδα πάνω στον αέρα. Ο Λεωνίδα. <laughs> Ο Ήκαρο. Σμόγκ, Σμόγκ, Εγώ δεν βλέπω σμόκ να έχει πέσει κάπου. Είναι πάνω, ε, πάνω, σμόκ Α, καλή φάση. Να το καταλαβαίνω. Είδατε και έριξε πρώτα, έτσι. Ναι. Πω, πω, πω, πω.